هلا احنا بنروح على الملاهي إيه؟ وتعالوا معنا اصلا تعالوا انا جايه هلا انا في الملاهي يلا يا بنتي يا حموده حموده تعال عم ولف العادي تعال لف العادي يلا يا بيتك يلا امشي امشي عليها امشي عليها امشي عليها امشي على الثانية يلا امسك الثانية يلا امشي على الثانية امشي على الثانية يلا بسرعة بسرعة بسرعة يلا بسرعة الثاني الثاني الثاني انزلي ركبنا على هاي لا هاي تزبطش هاي تعال على هاي على هاي Nei, fiskeliv. Fiskehorn. Fiskemnekler. طيب خليك بس يلا زين خلينا نلعب انا زين لا تزد تحطنا لا تعال حمود العبك على حمود تعال حمود تعال لعبك عليها يعني يلا انزل انزل لا تقعي لا تقعي اقعد من خلد ترى عشان خفيفه ترجع راسها تعال حط أيوة، تفضلي لا بنتك بس حديثك استنى انا اركب حيادي تجيب من الشراك منك خليك المسك ولا لدي حمود تعال العب مع لدي لا تعال لا تعال حط القوانين يلا استنى